かっこいいね先生さメトレス先生日本日本語しかわかんないから やらずしちはい大丈夫すぐすぐすぐ切りますあ結構効くいかっこいい、こっち向いてねそれ寒いよ tiens, viens voir quelque chose. Viens me voir. Allez, viens me voir. Attends, tu n'as Allez, je reviens. Kiku, 寒いよ。あ、結構そこ立って。立ってたね。 かっこいいね朝は何食べるアンパンマン食べるのアンパンマンのパンアンパンマンのパンあ今ないから明日明日今日買ってきてあげるよね明日の朝食べようね く学行くの楽しみでしたの学行くの楽しみじゃないの楽しみ楽しみ楽しみだね今日ねお友達誰いるかなああれだよあのジャポネキメコアの子がいるよジャポネキメコうん、キメコアじゃなく on dit comment Québécois, japonais Japonais, québécois. L'un ou l'autre, je pense. Hein Les deux L'un ou l'autre. なんかね多分ちょっとねフランス語わかるお友達お友達いるんだってよかったねちょっと友達あのね 同じクラスの中にいっぱいお友達いるんだけどいっぱいコパンいるんだけどみんな日本語喋るのね、まあ、キックも日本語喋れるけどさねでも一人だけ男の子か女の子か分かんないけどフランス語喋れる子いるんだってなんだっけコモンさコモンさん去年やるかね粘土やるかなパタモレやるあちなみにねパタモレは 粘土っていうのまた粘土ね先生さメトレスね先生日本日本語しかわかんないから先生フランス語わかんないから頭では粘土あとはえっとトボゴンは滑り台ねあと何あピピはおしっこねカカはうんちね先生フランス語わかんないからね日本語で言ってね なんだ I'll pray for う o t h of you にもパンチしないよ、分かったパンチもキックもなしだよ。ね そうそううんこうやったらいいよこうやったらいいよねこうパンチなしねそう ご機嫌ですね。待って。今日もいっぱい寝たね。上手。上手。うん。 今日日本の学校行く人誰ケイくん楽しみだね、あれよカンティンジャポネーズだからね日本の給食フランスのと違うから楽しみだね多分今日豚肉だよ多分今日豚肉食べれるよ豚肉うん多分豚肉とお米食べれるよ今日 Il Il ce je veux aller à la Oui. Et puis on va venir te chercher après, en début d'après-midi. Est-ce que je vais aller faire la sieste, maman Ah non, il n'y a pas de sieste. Tu feras à la maison. Hey.

どうだったキャンティーヌ何食べた豚肉食べた美味しかったわかんないおかわりしたって聞いたけど美味しかった美味しかった美味しかったの覚えてる